guys kita ketemu dengan Lu Beda Channel ya kita lupa subscribe ya guys ya bener subscribe kita baru bisa ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi ya dengan saya Putra Cinta Explore. Kali ini kita akan mengeksplor kolam renang Cihanjawar bersama Nubeda Channel. Wah, hujan deh. Jadi kita istirahat dulu ya guys sambil lihat pemandangannya. Mantap kan? Saksikan terus ya. Featuring Nubeda Channel. Kita udah sampai tempat parkirannya tapi hujan nggak berhenti berhenti ya ya kita nunggulah biar ada kecil hujannya begitu hujan nggak berhenti berhenti jadi kita langsung masuk ya ke kolam renang Cianjawar kita beli tiket dulu dengan harga 20.000 per orang ya mau dewasa anak anak-anak 20.000 ya guys lokasinya itu berada di kaki gunung Burangrang desa Cihanjawar kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Check it out guys. hujan hujan hujan hujan hujan hujan guys eh. keram ya hujan guys sampai Cihanjawar kita hujan hmm, tuh suruh ngojek guys lanjut guys kita lanjut ekor ikan jawa suasana hujan ini berenang, apa enggak gila gimana sih pak? Ini bro, di sini bro. youtuber teman saya juga dari petualang cinta explore ya kalian review di kolam Cianjawar ini ikuti terus ya Hit. kebetulan sepi pengunjung guys ini apa aja lah oh ini kolam renang buat anak kecil guys di sini guys nah yang di bawah umur guys buat balita ini kolam renangnya guys kita cari lagi pakai laptop oh, pesan guys kita mereview wow ini guys Red House lanjutin nih review guys ini tempat bilas guys tempat bilasnya kamar mandinya toiletnya ini guys ya kita keliling-keliling aja dulu ya eksplor dulu suasana di kolam renang ini guys oh, itu kafe ya guys beginilah guys musola ini musolahnya guys wih asik guys saya collab bareng guys Dolayısıyla kameryanın birisini var. Ini musuhan gitu sih guys, ini guys. Kan iya, guys guys itu juga tuh teman saya di channel Nubela channel kita lagi collab bareng guys keren guys sini kalian harus datang sini ya pas liburan. Iya. Yeah. <laughs> Yeah. ya guys, masih di Cihanjawar dengan airnya yang masih alami. Airnya dingin banget, guys. Kalian harus datang ke sini pas liburan ya. Segini, guys. rasa kolam sendiri guys nah kita cuma berempat di sini ya bisa ya.